Jamen, øh, jeg hedder Jakob Hansen. Jeg er øh, fra Skanderborg Kommune. Øh, og vi er med i Ostro-fællesskabet, fordi det giver os mulighed for at, at tage den forretningsviden, vi har ude ved os, og så dele den med nogle øh, leverandører af IT og software, og så får vi bedre produkter, end hvis vi går ud og bare køber et eller andet standard hyldeprodukt.